סודה. אז בוקר טוב לכל הווייברים, הישר מפריז. בוקר טוב חברים, בוקר טוב לכל הווייברים, כאן שרה קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות vibe חיובי. אז אני... בפריז, בדרך לשאנס אליזה, ומי שלא יודע מה אני עושה בפריז, אז הכנתי במיוחד בשבילכם ככה בעריכה פלשבק. אוללה, מה יש לנו כאן? משימה בלתי אפשרית, התרסקות. כמו שאמרתי, חברת ההפצות הרשמית פרמאונט הטיסה אותי ואת לידור. אה, אתה מתרגש? לסקר את הסרט, הפרימיירה תארך בערב, לנו נשאר עוד כמה שעות, בחרנו לראות את התרבות הצרפתית. כולם פה יפהפיות, לידור. ליזה, כולם פה יפהפיות, לידור. סכסוכים. וואי וואי, מה אמר עליי. עוד כמה שעות עד הפרימיירה הגדולה, לשם אנחנו צריכים לבוא מסוכסים וחתיכים, ובשביל זה קניתם כופתרית. שלי, תודה רבה, חיים שלי, אוהב אותך. מה אני חושב על פריז? יופי ששאלתם. עד כה פריז נראית לי מדהימה. מאוד אה, אלגנטית, הכל מסודר, מבנים מאוד גדולים ומאוד מרשימים. כל כך כך קטן בעולם כה גדול, אנחנו צריכים להגיע לשם. אוקיי, אוהבים אתכם. איזה גבר, הוא נותן לנו לעבור! You are a vlogger too? I see the camera. No, I just a photograph. oh my god, oh אסור הוברבורדים. המספריים שקנינו, ואסור. אנחנו עבריינים. אנחנו צריכים לעבור פה את הבדיקת אבטחה, ועכשיו קנינו מספריים. סיפור ארוך, חברים, יש לי ציפורן חודרנית כבר תקופה, ואמרנו עכשיו בוא ננצל את הזמן. אל תספר את זה, זה סתם מגניב. כי זה ולוגים, זה live, אני משתף אותם בהכל, לידור. אז תספר שיש לך תחורים אולי. תחורים אין לי, סתם, סתם אומר. uno I could stay away just to hear. I don't know it. You know the song. Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep cause I miss you. I don't wanna miss thing. Wait. I Crazy. Oh my god. אתה קולט את זה? הם קולטים שאנחנו הולכים לעלות הכל ברגל? אה, הם לא מדברים עברית. אתה מעכב את כל התור, קדימה. טוב, הגענו למבנה, עברנו את הסלקציה, הצלחנו להבריח את המספרים לבפנים, עכשיו אנחנו מתמודדים עם משהו הרבה יותר קשה. זה. נראה לי הם עובדים עלינו, נראה לי כל זה מתיחה. נראה לי יש מעלית, וזה קטע כזה של הצרפתים לעשות את התיירים לתיירים הסינים. אגב, חברים, לידור עלה על זה. שמתם לב שיש המון תיירים סינים עם מצלמה? גם אני סיני עם מצלמה, וכל הסינים נולדים עם יכולות צילום. Oh my god. Oh my god. אה, אה, beautiful place. כולם מגיעים למעלה מיואשים, <laughs> ורוצים לחזור הביתה. Oh, ראיתם את זה? שמתי מצלמה על סיני ומבסוט. עוד מדרגות. מסתלבטים עלינו. הגענו, שר, אני רואה שמיים. אתה רואה אור? הגענו, אני רואה שמיים, שר. אני רואה אור. אני רואה שמיים, שר. אני רואה את הגג. Face to face, I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me, it tore me apart, fade away. I felt so lost, but I held on to what I had. האמת עוד חצי שעה הסרט מתחיל ו... חצי שעה? אנחנו די מאחרים. לא מאחרים, מה פתאום? אנחנו די מאחרים, לא, קצת לא, לא מאחרים. אנחנו נגיע, אנחנו נספיק אבל. אנחנו עכשיו צריכים לחפש איזה דלפק לעבור, ושם אנחנו נקבל אישור להיכנס כמו שצריך לתוך הסרט. מקווה שלא עשו לנו פדיחות וישאירו אותנו בחוץ בזמן שכולם צופים בסרט, כי גם ככה אנחנו מאחרים בגלל לידור. עצוב, מתארגן, חצוף. יש לו זמן לעשות סטוריסים וסרטונים לאינסטגרם, חושב אנחנו פה ב-2017. גבר, תתעשת על עצמך. אתה יזם, אתה מנכ"ל, אתה לבוש מחויית. צריך, אה, מה, קרפ? יש לך זמן לקרפ אה? קופי לומי. אינסייד. אינסייד, תודה. לא listen to איזה כיף שיש לי את לידור שהוא דואג להכל, כל הבירוקרטיה, כל הכרטיסים. זה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים. אתה צודק. יא לאכול אותך, יא קסם, יא אף קטן, יא שתי אוזניים, יא פרח. אה. קליזו? אור סבג, אור קליזו. טוב, חדשות אה, רעות. לידור עכשיו מנסה לברר מה קורה שם ולפתור את זה, אבל כנראה שלקחו לנו את הכרטיסים. כנראה שמישהו התחזה אלינו בשמנו ולקח לנו את הכרטיסים. אנחנו עכשיו מנסים לברר מי זה, אם ימצאו אותו כנראה יוציאו אותו החוצה, כי זה לא בסדר מה שהוא עשה. נו נו נו מה שעשית. כן לידור, יש חדש? יופי, תמשיך להתעסק באינסטגרם, נראה לאן נגיע. אוקיי. טוב חברים, בינתיים אני אסביר לכם מה אנחנו עושים. אנחנו נמצאים פה בטרוקדירו שבפריז, מחכים להיכנס לסרט, לפרימיירה של... מחכים לאיש שיביא לנו את הכרטיסים! מחכים לאיש שיביא לנו את הכרטיסים. למשימה בלתי אפשרית, התרסקות. אבל כרגע אולי לא נוכל להיכנס בגלל שלידור עסוק ביותר מיני תמונות וסלפים וסטוריסים. לידור יש לך משהו להגיד על זה? אני אדאג לכרטיסים. אתה תדאג לכרטיסים? תביא אותם. או! או! או! God bless you. או, beautiful momentum, man. We just spoke about it. ההצגה חייבת להימשך. Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. Wanting more, I let it go. Holding on to love. This is uh, Christopher McQuarrie, director, writer, director, Mission Impossible, and Tom Cruise, Dream Come True, היי, מרגש מאוד. טוב חברים, אנחנו פה, כמו שאתם רואים בקולנוע, הצלחנו להיכנס, ממש משימה בלתי אפשרית. סרט מתחיל, כמובן שאני לא יכול לצלם, אני אאלץ לכבוד את המצלמה, אז אנחנו נתראה אחר כך. להבתכם. היי, גאיז, איך אתם? אני לא ראה את הסרט, מה הוא מנסה לעבוד עליי? I think uh, he would uh, Let's dance, let's dance. לפייברים יש לנו כאן, חברים! וואו, וואו, וואו, וואו, חברים, כמה אקשן, כמה אקסטרים. קודם כל, אני חולה על סרטי פעולה, אז אתם יודעים שלא יכולה להיות לי ביקורת רעה. אבל מעבר לזה, בלי לחשוף יותר מיני פרטים, אני לא רוצה להרוס לכם. למרות שהסרט הוא השישי בסדרה, לא באמת צריך לראות את הסרטים הקודמים כדי ליהנות מהסרט. העלילה לא עוקבת אחרי איתן האן. איתן או איתן? מתן? איתן? איתן? איתן? אייטן? לא משנה. הוא בעצם סוכן CIA לשעבר, שבשורה התחתונה מנסה להציל את העולם. הסרט מפוצץ באקשן, מתובל בהומור, ואם כל זה לא מספיק לכם, השחקנית ונסה קירבי תשאיר אתכם מפוקסים לאורך כל הסרט. לסיכום, אני נהניתי מאוד, ממליץ בחום, ושוב תודה רבה לפרמאונט שנתנו לי את ההזדמנות המדהימה לקחת חלק באירוע גדול שכזה. אוהב אתכם ים, שלחו אותי שוב! אני חולה על טיולים בחו"ל. זה עולם חברים, אני סיימתי את היום שלי, סיימתי את הסופה שלי. אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחייכתם. אם אתם עדיין לא חלק מהמשפחה, זה הזמן, הרשמו כמנוי ותפעילו את הפעמון בשביל לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה. ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר... רגע, רגע!